Skates. Treffer. Da ging voll durch ihre Panzerung. Panzerung. Wir haben sie. sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Führungstreffer! ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. first. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Erwischt.